ntekereza yuko ibintu nk'ibi ngibi byigeze bibaho mbere hose cyangwa se muri mwaka mu mateka y'ikiremwa muntu ibi byabaho ntabwo ati mureke tsoke ni umwana ndashaka kubona papa wanjye mureke tsoke nshaka kubona papa ndajyane kuko ntabwo nigeze ntekereza yuko ibi byose byabaho mu mbaraga cyangwa se mu myitwarire bya kiremwa muntu umwana afite imbaraga umwana afite imbaraga filime nayitangiye yeah okay yeah all right ati uri ubukungu bwanjye hari imwe bwira umwana afite ibibaraga ati uri ubukungu bwanjye yo yeah barakwereka midedi vale ka f country muri bibiri na makumyabiri na gatanu mu kwezi kwa cumi tariki eshatu turatangiye ubuyenzi ni muri dedi vale aya basi turatangiye abakinnyi b'imena ni abababwiye ntabwo nababwira we urabona wigeze wumva ikiganza cy'imana jiya we ntabwo agira impuhwe ikiganza cy'imana ntabwo kigenda ku mategeko ahubwo kigendera kuri sitarateji yacyo cyangwa se ku mipangu yacyo teyari abwiza aragawe ngwino unyegere mwana ni muri gereza mwana we wanezeza you can comfort me tayari wanezeza witwa ngo nishyau wewe na mbobasi agira na muhe tayari twataje umwana you niki arashaka kukubona niki want to see you I suggest you better think about it. Imana kugira inama akawubitekerezaho kubera ko nakwe nakwishe inshuro zirenga igihumbi magana narabikubwiye ariko nabivuze byaba byiza mutamatirije urabizi ukora igice cya kampani muri akazi niyo mpamvu yaba atari so miki yakaba yarakwishe mu myaka yashize urabyumva neza cyangwa ntabwo ubyumva ayo ni amagambo y'icyongereza bavuga you take me nurabuka ujyanye uraza kwicuza nurabuka ujyanye uraza kwicuza yewe data we mumujyane sha mumuvana aho ngaho kwihara haguruka sha ngo nuramuka unjyanye uraza kwicuza kubera iki ndayitangiye ni filime abo mu masare mwese abicaye imbere mwese amashyi filime batangiriye we amashyi abari inyuma namwe ubwanwa gakeya naje yewe yevani barishari on the top yewe ukeneye kwamamaza ni zero karindwi umunani Nungu chana na katana tu. gatandatu icyenda n'umunani tatu katana tu. ntuzagaruke hano Mbicho mani Kini demon. Mbicho abice Shiao. shawu baramuhamagara ati shiao. Tango se shiao. Working for you. kwa nila. Should be free. Uliwese azishyira yisana baku agomba kwishyura akisana kwa nila. aya basi kwa nila. Uliwese wese baku kwishyura kisana. 好要侮辱你。 turagira ngo bose tuboneze amakuru ashimishije mwese kuko mubizi cipu rero bagire abantu imego gushyira abantu cipu mu ntegeko za kiriya muntu bakamufasha hanyuma y'imyaka makumyabiri turacyakomeza gukora ibijyanye n'ubushakashatsi kuri egisi koparesheni ikiremwamuntu rero kigomba kwishyira kikizana kikirinda ibisa n'indwara ndetse no kuba cyapfa ariko kuri inshuro ibyo byose bizajya turabirwanya ntabwo tuzarwara ntituzandura reka tutegereze turabe icyo bisayida uyu mushinga basanye barakwereka none muri bibiri na makumyabiri na gatanu ntabwo ni muri east area country area country barakwereka none muri tariki eshanu z'ukwezi kwa cumi itora mujye mureba gake cyane itariki eshanu ubwo sibaza ko basige harenzeho iminsi ibiri umwana mugenzi wa mwana bagize ute cyangwa se mugenzi wa muntu ave kumukora hehe muri Dead Valley F ubuzima ugomba kugira karite yabwo cyangwa se igiciro cyabwo cyangwa se ingano yabwo ntabwo ukomeza kugenda biciriritse gera izaba ibibazo mu buzima bushyashya ntabwo nakureka ngo ibingibi ubikorere umusazi ku ruhande ngo ntabwo nakureka ngo ibingibi ubikorere filipe yaha mwitonde ati odemo wabibonye niremeye uyu musenzi biriki yatugambanye yagambaye kumwe arahindura kano kanya icy'ingenzi twinjira muri kampani ye bishoboka ntugire ikibazo turinjirayo turi hafi yanjye twinjira mugabo miki ndetse we arimo ayagura pana kenda akayikwira kuza mubantu ibi ngibi ni igikorwa kibi cyane cyangwa se kiba kenda kwira kuza mu bantu ati inshuti yacu ya kera wayiturize iri mu nzira biraza ijyayo tajyane bagiye guhagarika kuri uwo mugabo bakoresha sisitemu ye niyo waje impamvu ya gaya ntabwo ari kugira ngo ibintu bibe imperfect cyangwa perfect aho ishyamba ry'inyenzi itangiriro ry'umushinga wacu bushyashya w'abakomera buri kimwe cyose cyo mubona buri kimwe cyose cyo mwiyumvamo byose biba birahinduka ibirwara ibiza n'ibindi byose tugomba kubikuraho bijya bitunguranye ibyifuzo byanyu n'inzozi zanyu byose bizajya biba impamo ntabwo si ibyo bishoboka biteguye cupa yakora gute ibyifuzo byacu bihinduke impamo um, kubera ko gira igihe guta ibintu byose biba pafigiti cyangwa se biba murange biba byiza cyane tugenda kuri sisitime yacu eh, ku ruhande nashyira mu kiremwa muntu mu ntege zuze umuntu azagira imbaraga zikubye inshuro icumi kandi umubiri we bizatuma nanone ugira imbaraga nyinshi wangirike upfe nurangiza uhinduka icyo bita amateka abahagarutse aha hari uhagurutse agira ati ese giya mu by'ukuri yaba iri kugira imbabazi uko mwabivuze cyangwa ni ukubeshya tejani ni tekinoloji yanyu ukubeshya mushaka gukoresha abantu nk'imashini ni iki muduhisha mushaka kudukontorora amarangamutima yacu ambiyanse yacu n'ibindi tejani nasanga muri terminal babise muri determinal barimo barakora porogaramu yo guhindura abantu kugira ngo badukontorore iyo marinete ibyo kugira ngo ubibangayikishije bivuga ngo kudukontorora gute batekereza iki birakomeye kubera kubivuga basabana kandi muri abaswa oh. buri gihe nawe n'abantu bashidikanya ku mateka y'ikiremwamuntu hari abantu baba bameze gutyo batandikira kuba bashidikanya kubera ko twebwe bitari kuba dufite esiperanse yabyo ndetse ni umushinga ukomeye rwasaga iki cyangwa bisatini mura tajari karabaye abantu bakorenga mu mashini umbanga uraha afotora bamutunze imbunda baramuhabarira mpamvu ni iyihe barakwereka ngaho ko eh, ari ka origimo origimo barakwereka eh, ngaho inshuro singa ibi bintu rwose bose abo bose ah, mumbabarire inshuro singa bibaye filimi iraha mwitonde gira dushobora gukomeza iterambere tujyana nyamupangu kandi wasobanukirwa ntabwo nita ku bintu bimeze nshaka umuntu wanzana iriya kode none rero niba munane bwa mbere wenda hari niteguye rwose ibintu bya kongera bikagenda neza ndibona gutira umusore umwe uvuye muri wowe inde ndagutira shirawo shira mwiwe twabanyamuvana muri gereza bari bamusora umwe mu baginga bangambaniye none gute naki ko yanyubaha umva ntabwo abantu bari mu mashini abantu bagira intege nkeya kuri iyi nshuro yatuma ha arabwira kubahe kubahe iki afite iki cyatuma yubaha uyu musaza cyangwa se uyu mugabo nyiri kampani iri aha yitwa x detamino x detamino niyo kampani twagarutse nanone muri ded valley muri ded valley x muri ded valley nanone muri x f country nk'aya basi uba twagarutse ari wasaga niba umusore ishiyawu cyangwa se shayu tugenda baramwise shayu

balongera bahule mufunge muwesawe suyu bonsi jakwe breme musore bala mushwaka bala mushwaka bugaba buciye amaguru jakwe firimiraha we firimiraha aka turore turore ashaka gucika firimiraha bamufuza n'umwana Mungu alimbohe, alimbohe nimbohe kangise shayu yagambane bose wa miki yagambane bose wa miki turore bamufuza n'umwana bamukuye mu muryango we twabibonye filime itangira yehewe turore I'm sing. Shall you there? Man shall there. Papa pasali there. Mwenye sangara dahali. Aksio dahani yewa gaye. Pega kunedi. Anene chera. Nacho munwara. Jeheu. Uyu musango agomba kujyangwa n'ingingi yeye. Ngo sa simotoka nerekera avuga n'igereza asigara yiturikije inyuma harimo abandi tayari hehe hehehehe tubone nk'aya basi filime yatangiye we filime yatangiye we ntabwo izina riraza ariko riraza muhumure riraza riraza yewe gadatawe na tiwalukuzanyo namikirani na namikirani mugakino we naje kani wesi activate code ni niyo tureba cyangwa se last code code ya nyuma cyangwa se final code haya basi niyo tureba niyo tureba hehehe hehehe turone turone muganda muganda arerekera turore maga bacaho berekeye geza ngaha iyo gifanayo turore gira ba basaza asi imbere yabo ya mbere arashimuka yashimuka na nabyinana iyo kumbe indege na zaje zakuri chiji indege zo mu à 16 jours. À 16 jours. À 16 jours. Selon eux, usole basi batwala anagonga yo twalagonga a kumpeka ekigujugumu kirori zaje zaje zaje nizaje niza bose miki mutoni yohereje abasore bekaturoni ayisanga imodoka irahagarara ikumanga ikumanga basi we tayari ayivanayo ayivanayo niyo tayari yehewe nayirasa tumbagiza tumbagiza yehewe navayo ultimate hero ultimate hero ultimate code amuveson ultimate code niyo itangiye reka ntuze nanjye ultimate code iratangiye mugenzi musore baramurashe agwa ku ruhande agwa ku ruhande mwibuke ngo bamukeneye ngo ajye kuzana kode sose kode yo muri x itamo nyuma exide tano ngaya basi bimeze biti birazaguherera he yakwaga hasi ubuyenzi e bamuzanye uko bigaragara ko twabonye amurasira mu modoka ariko ubanza atapfuye ariyo mpamvu yakomeretse bakaba bamuzanye abo mu ndege abo mu ndege bamuzanye filimi na hangaha katurore haya basi bamushyize ahangaha ni shayu shayu amasina na shayu ee gutyo wumva Ei, shyeyu ee ari uwamusetse ndetse ni making enyewe bose bose nyine imipango nyiri company hello shall you igihe kirekire tutabonana ntabwo uzi icyakuzanye ngaha cyangwa ntawe ukizi igisubizo urakizi cya kindi nakabaye nibaza umwicanyi urwego rwo hejuru utabaye umunyantege nkeya yawo uzi icyo bisobanura barebye yabonye aha akana n'umugore bahari banza ari umuryango we niko bamutezamo intege nkeya se baravuga ati abantu erega ntabwo ari abamashini bagira umutima wa kimuntu wo kubabarira rero twakoresha umuntu dukoresheje imbaraga se cyangwa se intege nkeya ze tukamwikururira buriya umuryango muri iyi si is the first nicyo kintu cya mbere yabonye madamu n'umwana babazanye bari imbere ye ni muri bibiri na makumyabiri na gatanu ni mu myaka iri imbere tutarageramo haya basi bari kukwereka uko ibintu bizaba bimeze ngo tukuntu uvuga ngo turi muri bibiri na makumyabiri na kabiri na rimwe gangane uvuga ngo hasigaye imyaka itatu ngo tugereyo ese ngo bizaba bimeze gute ati uyu ni umwana wacu ugerenze umugabo buriya atese urinde wa mugabo we ko umuntu ufite amata asa n'ayanjye eh abana buriya kuraryo ngo umwana bakakubesha ngo n'uwo atari uwawe nuko kumva nakubesha ngo arega murasa yesu ngo musanga inyuma ku mutwe inyuma cyangwa se ngo musa ku mugongo nyeha ibyo bibaho ibyo ntabwo ni ingenzi tabara umwana wacu madamu yesu urashaka ukoga gato gatoya keza ntabwo wakagira impuhwe urashaka kubona agapfa tayari bazanye zimwe za bimuzi izi ngizi zirakata bimuzi mama zabimuzizi rakatabyo katurode gute bakora ibintu ibingibi iyo bita kubisa ukizana sejali zikata n'ibyuma zigiye gukata umuryango we areba umugore n'umwana bambi yararize umwana abararira n'umugore ararira mugenzi atoya ndakora akazi zakase umusatsi ni bimuzi ni bimuzi ndagusezeranya yavuze ndagusezeranya twajanga mugezi muri west area f county niyo twagarutse muri west yo kuvuga ni burengerazuba sf country niyo twagarutse mu burengerazuba niyo turi biratwagiye kimwe dufite yatwinjire muri texan ibidukakira amasaha mirongo irindwi n'abiri yakwamo komesa misiyo rero karon toyani twawe yaruwinjiyeyo arangije avayo ntabwo tuzi izina rye tuzi amazina ye yuko yitwa david beru cyangwa se tumuzi umugenzi muri bisatini betereze niko muyita ntaya basi ye turore filime nayizanye kuba nayizanye ni mu cyane abashinwa urwego bariho bari kukwereka tekinoloji yabo aho bahagaze atesi ni hehe ntaya basi turore izi nibo bashizemo kode cyangwa se chip na eco cipu mu mutwe bara barakontorora ubwonko bwabo basha baba babakoresha kugira ngo bara babe ibikoresho tuba byadukontorora kuri machine niyo technology zigeze filime irahangaka bagarike bagarike operation bara bareka byo bakora bagarike data kugira vuba kuna sibe data nibo basiba data byarangiye gusa twegera tubona amererwa gutyo tayari tayari kiriya kintu ubundi ntawe ukimena nta iki kimera yegwe ndangije cawo ntaravayo yewe nakubwiye ngo abantu twiremeye isi nitwe tuzanayimbura yegwe baramuhaye mushyira hasi isi ntabwo twe tuzayembura byakwanga byakwemera barakwereka ngaho ku ruhande hari ishyamba rihari ndetse nanone ni ku mwaro umusore bamuhaye misiyo yo kujya kuzana iki kode ayizana muri kampani yabo ese birashoboka cyangwa ndashaka guhisha abantu batatu urangiza uzane kode gatasi mu modoka uramara iminsi irindwi amahirwe masa abe araje misiyo mu minsi irindwi ni icyumweru uwa mbere baguma kwica yitwa enoki uwo rwose ni umwana ukomeye cyane yakoranye natwe igihe kirekire n'uwo bita nubu nawe yakoze mu myaka ibiri ishize na bose nabakoranaga nabo uwo yitwa ziyawo ni umusayansi wabo nawe yadushyize mu myaka ibiri ishize vuga niba baragiye bashika bose mu myaka ibiri ishize biyomeye kuri iriya kampani babonye ibikorwa byayo atari byiza bajya gukora ibyabo biyirwanya bijye kurwanya ekisi filime ahangaha turore nk'aya basi yarabye buri kimwe ndetse areba n'umugabo areba data everything mbere ye areba mugenzi arangije areba n'umukobwa yatunze imbunda icyo gihe ntiyamurasa nk'aya basi bino bivuze iki filime nayizanye mwicara mutuze mugenzi barashaka kode cyangwa sindamenya kode uko bigaragara mu genzi iri muri west west area west area f country niyo iri ni urukundo uvuga ngo twatanga muri shenzhen china shenzhen china nawe mujye musoma mwirebere utuzina ngutwo ni dutonya bisoma abantu nkanjye bafite amaso areba neza cyane kandi akanuye my friend yeah. tayari marishani mu gisagara aragenda we tayari nakubwiye ko itonde muri iyi si ibintu byose ni parampara umusore bwatinze yaje aha ngaha ku ruhande hari inyubako yajemo yitonze harimo ibintu nk'ibyo ngibyo harimo amamashini harimo buri kimwe biseera obugenzi wajyana muri every entertainment urebye ibyo ari byose wajyana muri every entertainment niba usanga hari ibintu bingana gutya tejyane basi ankore akafaveri yamenye ko jyane nawe muvande nta n'ubundi wanditse njyenyine ndabona utayikeneye laputopu ntawe uyikora ku mwana wanjye <laughs> tujyane nawe buri muntu wese usanga ari ikintu cyamubasa muvandi niba namutse gupfa ndapfa ariko ndekera umwana wanjye ni mashini avuga niyo yita umwana buri muntu wese usanga ari ikintu cyamubasa hari uba kunywa inzoga kunywa inzoga uba waswe gukorera imana by'igiciro ndagushakira abandi nanjye naraswe no kubwira abantu kuri nta kindi ah, nibwisuriye twashanga mugenzi yakure abandi ambari ah, mu gatoya kuba umukira nawe murabizi namwe abakire iyo bamaze gukira bamaze kubyimba namwe murabyumva ah, ndi umunyamakuru bitesheni umukobwa yitwa yeya yitwa yeya <laughs> byiza cyane nahoze rwose ufana ah, urabona rwose uburyo utanga amakuru yawe cyangwa se ukuntu uri umunyamakuru mwiza cyane w'agatangaza ariko ni yes arukora kwaka ukora cyane abakire tukarakoze dufite amafaranga yacu kanya kwa shene urabizi muri umujyi yaramenyekanye ntabwo byiza rero ngutatse amakuru y'ubuhesha eh, uri gukora sibyo eh, shene abita baby bite lulu umukobwa hadi ngiye kumera akurikirana umukobwa gukurikirana n'indebe ni wa musore akatuza telefone yanjye anabitekerezeho ntabwo ari ikiyapfura rwose gukoresha telefone niba ahangaha wambabare sheni ni kwa nagenda wambabarira kubera iki kwihuta byihuse tagira akantu dusangira byihuse ubanza unywa ibyo kunywa bishanze bimeze nk'umukororombya ni ko gusaba imbabazi just apologize tayari iyo apologize no problem nta kibazo tayari kumbe barakwereka babanje kwakira umukobwa arari telefone tubonye byicanga y'icyanga canga kubaruwasaga wa musore wacu shayu yitwa shayu shayu yarasaga shayu haya basi ni shayu amazina nayo <laughs> papa pasteur ndahari cyane yeah barakora ko umukobwa arimo arangwa yitwaye yitwaye cyangwa se ya abyina cyane biriyanti biragoye mugenzi barakamwaka araje afata umukobwa aragenda we urinde hagarara aho ngaho tuba ufite uwo tuninde banditse akagenda tuyarabye umugongo afite egisi oh, ntayindi agana ngaho ninde kogana n'ugakuzi reka eh, genda tawa mukire we twese tu rwanda ni inshuti ntabwo wavaga rwose turi ubuzima wapi waca ijoro ryasemereramo iyo yasemera wajya ku rutugu wa

ndafilmira kumbe twashanga kuwande muri x ni muri x umuryango wande umuryango wa musoni ah, uvayo ati nawe ushaka gukora iki wategera wigirisha naho uribuge naho uribuge uyinkoraho uyinkoraho ni agakobwa bambi bambino mumama njia njia tegele tegereza mama ari uzovuga bidatinze niwe mama w'imigenzi w'umwana umwana yitwa siya yitwa shia isa yitwa shiayi na masini amazina ngenzi baramusanye kumbe uyu nawe nibwo bavunzanaga ku ruhande niya uyi uyu ya jangwa se ye nawe rero kimutwariki sinzi ibyo urimo kuvuga byandika umunyamakuru usanzwe I'm just ordinary umunyamakuru usanzwe ushyira ubuzima bwe mu byago ariko kujya gufata amafoto makeya ntawe gute iyi gute ujya ufata amakorano hariya habi ntabwo nahakinga ip afite seva ikomeye afite igikuta gikomeye kirusha icya cia ntabwo urakoze ntabwo wahakinga ibye sasa ngaha nibwo uyu yamuragiye amakuru amebwa uko bimeze yibukaga ngo afite igikuta gikomeye utabasha kuba wahakinga mu mbere ngo kirusha icya cia ntabwo wahakinga ibye ngo ubimene ubimene usange ngwarimo iki toyari filime yakitonde nakusanga toyari yamenye ko kwa ikirimo wa mukobwa we rumiwe he na arumiwe kwa ahangaha mufashishoku bamufashije yinjiyeyo fungura vuba vuba tayari afungure vuba vuba ndangije arafungura ni isura ibikora verified tayari harifungura verified verified cyangwa verified usoma ukushaka ushaka uvuga verified cyangwa unavuga verified it's up to you ndio sani byose nasha bwana rimwe rimwe na ni ririmo ridasobanutse tayari turore filime irahangaha yinjiye mu bubiko bw'umukobwa muri seva y'umukobwa n'umuseva haya basi Barnabas Yesu alikuja Yerusalemu gereza alipotinga bri Enoch pri Enoch mjenzi yeye bagona chindi ni niba shaka gana chindi kuba yareba ese kuba yari uyu mukobwa pesa no Enoch bamukoze president igihe kirekire akazi kanjye bisaba gukora cyane nka afurika nka niyibabaza kugira ngo umenye amateka y'umuntu rero iperereza kugira ngo ibintu bitewe n'ubushobozi ufite iperereza mba mfite atwe idasanzwe iperereza ryawo avana muhini wa baseball aracyakubwiye icyo yamutangazamakuru hari impamvu uvuga ibyo ariko si wakubitana nta kibazo kuko waba ushaka binoke ndabizi neza bisobanura ngo ntabwo turi abanzi wenda hari twafatanye we can cooperate operate operate bafatanye uko ari babiri tayari twese ni umwanzi w'umwanzi wawe aba inshuti yawe umwanzi w'umwanzi w'inshuti yawe ari umwanzi wawe umwanzi w'umwanzi wawe ari inshuti ya mafendi bana barakwereka madamu umusore bana bamukoreraho isuzuma isuzuma katurone haya basi bose bimeze okay bimeze okay barandika mugenzi muri x barimo barakoreraho ubuzima bwe barimo barabutesitingiraho kubera iki ubuzima bw'ura mugore babushaka bamuteye mu mugenzi microchip nawe bamuteyemo microchip barayabasa chip motherboard bayimushyiramo rage plane machine bayimushyiramo kuko bakora iki bakontrol ubwonko bwakora nka mashini chip shell chip shell cyangwa se chip shell kongera babishyira muri cya kimashini nanone kigomba kuba cyakora iki bayakontrolisha chip shell cyangwa se ikigofero cyayo tayari murakoze ibi biratangaje iri ngiri ni itangiriro ni itangiriro karabaye mama we bakire nuko bashaka amafaranga yabo barakwereka nga kumuhanda muhanda ukira gihande ntabwo nihitaye kuri nuke ngo mupfane iki ibyo yakoze byose azabyishyurira napfa napfa tajani bafaye barerekera uyafaye batumye kwicara noke kwicana na ribo ndetse nande na jao na mise jao na mise jao ati ndakurinda i protect you ati ndakurinda dore epfo igiturage gihari wajyana mu kuzimu wajyana mu kuzimu bagenda baze kukusanya bityo cyose data zose wowe nokane turimo nasesengura nani ureba neza turimo tukabona ngaha muri fox gace k'abanyamerika tejani baregereza bitonze enoka kumushaka connect to watering system nibyo bashakiraho barebe kamera zose barazirukansa barazikurura passing barebe ni bande bagiye banyura ngaha basubije inyuma bareko bamuzana bareko umusore enoke barerekera barerekera katubone yeee tayari mwitonde filime nayizanye baragiye baragenda barimo barashakisha tayari barahari bagenda bari abantu bose hiya hizi ari hano ari hano nguwo arimo aragenda bamubonye bamubonye enoke bamubonye akeneye kuba yapfa akeneye kwicwa enoke nga amusoni ensi arabishobora ka turorere twabonye n'abirwanya umva rani imbere yacu front of us tegereza yakwamuhaye ubitaba ugutwi kitumanaho kitumanaho bantu hasi n'imetero se twane sengani komeza ugere muri metero mirongo itatu tayari agere muri metero mirongo itatu araho imbere uyu nawe yamenye ko yakurikiwe arerekera uyu nawe arakurikira karabaye uyu nawe arakurikira tubone tubone tayari kuva mu nzira yesanga ayobe aburi yahagaze reba eh, kuri metero mirongo itandatu hirya eh, metero mirongo itandatu iyo ageze nazamuka iyo kwe iyo kwe gusorora kuba yahagaze reba eh, muri bantu bo kuroka ruvuga mugenzi ni mu buryo cyangwa se ibumoso abantu bo kuroka iyo kwe iyo kwe niyo kujya gusorora